Hem arribat ja als 45 programes i, sense voler-ho, precisament ara en dates nadalenques, hem tirat el res per aportar-vos a un convidat molt especial que aneu a descobrir ara. Soc Josep Vilaplana Blasco, vaig néixer a Benimarfull l'any 1944, el 5 de desembre, i en l'actualitat sóc bisbe de Huelva. Eh, bé, moltes gràcies, José, per, eh, per haver respost a la nostra crida. Eh, com bé vostè ha dit, no, és el, actualment és el bisbe de de la província de Huelva i, com també ha dit vostè molt bé, eh, va néixer a Benimarfull, en la comarca del Comtat. Començarem aquesta entrevista en una pregunta que jo crec que és molt, molt interessant i és, eh, vaja, per a un xiquet normal d'un poble com Benimarfull dels anys 40 i 50, eh, en quin moment va veure vostè que la seva vocació era la, la de religiós? pues la meva vocació, el record més antic que tinc és que em van regalar un, un calendari d'estos de butxaca que portava una, una fotografia d'un capellà donant-li la comunió a un xiquet malalt i baix de la foto posava tu podries ser un d'estos. pues, m'imagino que molts xiquets van recibir aquest calendari i per a mi aquesta frase me se va clavar en el cor. Eh, jo podria ser un d'estos que, que fa que Jesús s'acosti a, les, a les persones. Després, unes converses en el meu pàrroco, que em va animar i em va dir que sí, que si fora capellà pensava que podia fer molt de bé. I, bueno, doncs als 13, entre els 13 i 14 anys vaig prendre aquesta decisió i vaig anar al seminari de Montcà. Mm -hmm. Estem parlant de, de la dècada ja de... Eh, serien que els 40 i principis dels 50, no? I no, com... no, ja, bueno, jo vaig, vaig entrar en 13 anys, però era l'any 50 57-58 el curs. Uh -huh. I comença vostè en el seminari de, Mon en el seminari de Montcada, sí. on estudiaria Humanitats, Filosofia i Teologia. Vull dir, estaria bueno, molt sí, de temps. Allí la, els estudis vaig tindre que començar des de principi, perquè jo vaig anar a l'escola a l'escola local, que era una escola unitària, vaig començar el batxiller, que pues, en aquells moments eh, durava set anys, després eh, bueno, Després feia els cursos de filosofia i els cursos de teologia. 13 anys en el seminari de, de Montcada. Uh mhm. -huh. I bé, que com recorda vostè, perquè clar, suposa que Benimarfull és un poble, un poble menut, no? per aquesta època no sé sobre tant tindria, però serien un parell de centenars, i com va ser per a vostè el canvi d'arribar a Montcada? Bueno, pues sí, el primer, el primer trimestre ho vaig passar mal, perquè de, de passar d'una escola unitària a Xacoteta, on estàvem tots els xiquets de la mate del poble, no? eh, de totes les etats, en, en un mestre, pues, el nivell, quan arribaves a un lloc on el nivell d'estudis era molt alt, pues, el primer trimestre vaig tindre que fer molt d'esforç i, i, i em va costar prou. Però bueno, a partir, crec que del segon trimestre, pues, ja vaig agarrar la, la marxa i, i bueno, pues després no vaig tindre ja ninguna dificultat, gràcies a Déu. Uh mhm. -huh. eh, també suposo no, que el fet d'estar intern també seria una dificultat afegida? No, no tant, perquè mm, era un internat amb molt, molt, moltes activitats. Jo el recordo el seminari com, una, com un, un camp de possibilitats tremenda, perquè des del punt de vista cultural érem molta gent, eh, sols els que vam entrar en primer curs érem 112, eh, hi havia molt d'esport, n'hi havia, mm, havia cine... Eh, jo vaig trobar un, un ambient molt, molt, molt, molt agradable. Podies, no sé, dependre molt. Sí, eh, s'enyorava la família perquè en aquell moment, des de setembre fins a Nadal i després de Nadal fins a l'estiu, pues, eh, era un temps pues, llarg, no? però no el vaig trobar en aquest sentit especialment difícil, per això, perquè va obrir moltes, moltes possibilitats. Mm -hmm. Una de tantes activitats no, que vostè a lo millor podria començar a apreciar gràcies al, al seminari va ser el teatre, no? Perquè, si no tinc mal entès, vostè va coincidir també amb Manuel Molins, que és el famós dramaturg que era de, de Montcada i d'Alfara el Patriarca, que estan al costat. Sí, sí. La veritat és que ara, quan pense les obres, les obres que vam representar, no ho crec perquè vam representar de, de Shakespeare eh, el rei Lear i, i, i es, també vam representar Julio César, vam representar obres del, dels clàssiques de, de la, del segle d'or, eh, bueno, com el Condenado por Desconfiado, de Tirso de Molina... Eh, vam fer molt, molt, molt de teatre, sí, la veritat, que va ser una activitat molt, molt enriquidora, això. Mm -hmm. I bé, com vostè bé ha dit, no? qui anava a pensar no pot ser que aquell jove que en aquest moment estava representant en vostè acabaria sent un, un famós amateur i director. Pues, però bueno, ja tenia moltes qualitats, ja veiem que realment eh, tenia molta sensibilitat, va, vam representar, ell ens va dirigir, eh, si no recorde mal, una obra de eh, l'Anunciació a Maria de, de, de, de Paul Claudel, que és una obra molt, molt compleja i molt, molt tendra, jo la recordo, i, i van fer una, una representació de molta qualitat. Recorde l'escenari tot en negre, mm, per destacar les figures. Sí, ahir s'intuïa ja que, que Manolo Molins seria un, un home que, que podia aportar molt en el món del teatre. Mm -hmm. I vaig, aquesta seria, pot ser l'època del, del batxillerat, no? Després vindria l'època, diguem... Bueno, batxillerat ja està filosofia i quasi teologia, eh? uh -huh. Batxillerat i filosofia. Perquè ja quan arribem a teologia sí que és veritat que vostè passa, si no m'equivoque, dos anys en Roma, no? No, la, la meva estada en Roma va ser després de ser eh, uns quants anys cap allà. O sigui, jo directament del seminari eh, passe a ser coadjutor de la parròquia de Cris Rei de Gandia, eh, uh -huh. dos anys, Després mm, vaig ser rector del seminari menor en, en Xàtiva i eh, sis anys, i després d'aquesta experiència vaig anar a Roma a fer espiritualitat en la Universitat Gregoriana i quan vaig tornar a les primeres vacances l'arquebisbe mm, em va demanar que interrompir els estudis perquè em va nomenar vicari episcopal precisament de la zona d'Alcoi-Ontinyent, i va ser rector de Penàguila, Benifallim i col·legi. Uh mhm. -huh. I més abans de Sant Mauro, que ja... Sí, després un any en Sant Mauro, i és ahir quan em va mitre la notícia de que el papa Joan Pau II va elegir bisbe. Uh mhm. -huh. De tota manera, anirem un poquet més a poquet a poquet. Eh, vaig a vostè, eh, no? estudia Humanitats, Filosofia i Teologia al, al seminari i l'any 1972 és ordenat sacerdot. Sí. Uh mhm. -huh. Eh, com recorda... Molts records molt bonics. Molt Això, bonics. Ahí, és on volem anar. Com, <laughs> com recorda vostè sí. este any ja un poc llunyà de l'any 72? Bueno, però n'hi ha coses que, que es queden molt, molt, molt gravades. Eh, Benimarfull, al ser una comunitat i un poble xocotet, pues, jo pense que mm, vaig tindre i tinc una bona colla d'amics i amigues, i vam viure amb molta intensitat l'ordenació. Va, eh, va tindre que ser en la plaça, perdó, la primera missa, l'ordenació va ser a València, en la catedral, tots els companys junts, mm, bueno, un moment molt, molt intens i molt bonic, però mm, després la primera missa a Benimarfull pues, va ser en la plaça i bueno, pues, ho recorde com, com un moment eh, de sentir-me molt acompanyat per, per tot el meu poble i després bueno, pues, també vam prendre un, un, un refresc i tot, tot el poble junt, perquè no, no podia fer ninguna... No podia dir, estos són convidats i estos no, tenia que estar convidat tot, tot el poble. I la veritat és que sí, va ser un, una experiència per mi inolvidable. La tinc molt, molt gravada en el cor, sí. Uh -huh. I diguem que a pesar d'esta missa, i ve alguna que faria vostè més avant eh, de manera esporàdica, vostè no, un exercit en marfull perquè eh, de seguida és quan va vostè a Gandia, no?, al, al Cristo Rei. Sí, sí, el que passa que en marfull jo sempre he estat molt, molt unit al meu poble, inclús ara siguem bisbe, perquè per, per la festa del, les festes principals, especialment la festa del Santo Cristo i tal, ha procurat estar sempre, encara que siga eh, poquets dies, però per Nadal i per, i per les festes ha, ha procurat estar tots, pràcticament tots, tots els anys. Sí. Uh mhm. -huh. I bé, eh, tornem al, a, a Gandia. Eh, com recorda vostè aquesta etapa? pues una etapa que no, que no s'ha acabat. És, a mi el que realment m'impressiona és que encara de quan en quan em crida per telèfon o venen a veure, quan dic per venir a Marfull, alguns dels que eren jovens en el grup de la parròquia on jo vaig estar, vaig estar fonamentalment dedicat a la gent jove, perquè la parròquia de Cris Rei era una, una parròquia nova, eh, en una barriada que ara ja ha quedat més, més incluïda dins de, de Gandia, però en aquell moment era, direm, com una, una parròquia nova, en molta gent jove. Recordo sobretot com una etapa en la que vaig connectar molt en la, en la joventut. I, de, I també perquè vaig ser professor de religió en, en un institut de, de Gandia. Uh mhm. -huh. Mm, això jo crec que em va marcar molt perquè després sempre he tingut prou facilitat, diríem, per, per encontrar-me en el món de la gent jove. Uh -huh. Després estaríem també en Xàtiva, en el... Sí, semin... Xàtiva uh eh, -huh. eh... va ser una experiència diferent. Va ser diferent per, per, per què? Perquè és, ja, ja no és una parròquia, va ser el dedicar-te a la formació de seminaristes i entonces pues, és, és una, altra, una activitat molt diferent a la que és una parròquia, no? És, una, més pedagògica, més, més educativa, però també recorda perquè hi ha exalumnes que, que encara de quan en quan pues, en criden per telèfon. I en eixa, en eixa època, com jo estava fonamentalment dedicat a, al seminari, tenia les vacances d'estiu de, eh, lliures i vaig tenir una experiència molt bonica de uns campaments en el Tribunal Tutelar de Menors. Eh, les monges de, de Santana tenien i crec que encara tenen esta, mm, bueno, pues esta dedicació no? a, a xiquets que, que, en fin, que no tenen família, tenen famílies desestructurades, i va ser molt, molt important perquè ahir vaig descobrir també el món marginal i per la meva educació personal va ser molt important esta, esta experiència. Sí, eh, també va ser una experiència culturalment important perquè tenia que preparar-me molt per <laughs> poder educar bé a, a, als estudiants. No? Ja eren alguns... bueno, pues entre els alumnes que vaig tindre, un és el bisbe, eh, el bisbe de Tortosa. Mm -hmm. Això em fa sentir molt, molt orgullós. Eh, hi ha altres que són ara capellans en València, i és que van decidir que no era el seu camí eh, el, el sacerdoci, doncs, pues, molts encara doncs, tinc contacte amb ells, alguns els ha casat, i, i bueno, hi ha una, una relació molt, molt bona. Mm -hmm. Considera vostè que n'hi ha molta gent, pot ser que entra al seminari i després descobreix que el sacerdoci pot ser no és el seu camí? O... Sí, sobretot en el seminari menor, que va ser el que jo vaig estar, seminari menor, eh, eren jovens que estaven en el batxillerat i en, i en el COU. Entonces, antes de passar al major, és, és, es fa el, el discerniment per veure si realment pues, bueno, eh, és una vocació que es consolida o no, eh, però eh, encara que alguns, ja dic, van tindre que deixar eh, la... Bueno, van, tindre, van voler deixar el seminari perquè veien que no era la seva vocació, però vam tindre una, un lligam molt, molt bonic d'amistat i, de, i de formació pues, que, que ells encara agraeixen, perquè com jo vaig tenir un seminari on vaig a molt, doncs el que vaig intentar també és que ells el tingueren a Xina, no? Tam, eh, des del punt de vista de formació religiosa, una bona formació, però també una bona formació humanística en, en literatura, en cine, en pintura. Jo recordo que vaig organitzar, recordo una, alguns viatges pues, a Tessé, perquè conegueren la, aquesta experiència de, de França, ecumènica, eh, una altra excursió a veure els monestirs cistercencs de Catalunya, va ser molt bonica aquesta excursió. En fi, mm, va ser una, una, una etapa també molt, que recorda en, en molt d'agraïment. Mm -hmm. eh, potser no, per a la gent que no estiga tan familiaritzada, eh, quan parlem del seminari menor, eh, estem parlant més o menys de l'equivalent a fer com unes classes de batxillerat o... Sí, sí, com si diguem ara en el, en el, en els cursos eh, en els cursos que van antes de fer una carrera universitària, no? Uh -huh. O sigui, els 4, 5 o 6 cursos abans d'una carrera universitària. La, la ESO, eh, el batxillerat actual, eh, aquestes edats, no? Unes edats en les que les persones estan fent també un, pues, un, un discerniment de la, de la seva vida. Uh -huh i arribem a l'any 1981, que és quan ja vostè eh, està en Penàguil al Col·legi Benifallim, així ja seria, diguem, com a el retorn no del poble, sinó dels tres pobles que tocava, a lo millor, no?, que, que queien en la circunstància. Dels tres pobles, i a més vicari episcopal de la, de la zona. I, i de la vaig... zona d'Alcoi Ontinyent, mm -hmm. era una zona pastoral, sí. Està unificada Alcoi Ontinyent, crec que siguen dir províncies diferents? Bueno, ara jo penso que s'ha canviat un poc la, la distribució organitzativa eh, però en aquell moment eh, n'hi havia érem cinc vicaris episcopals que teníem tota la diòcesi de València distribuïda en, en, en grans comarques, diríem. I a mi em va tocar coordinar la de mm, eh, Ontinyent, uh -huh. del Vall d'Albaida i, i, i Alcoi, que seria doncs, tot el Comtat, la, la Serrella, tots aquests pobles que perteneixen a la província d'Alacant, però eh, són diòcesis de València. Uh -huh. I al cap i a la fi és, diguem, la seva comarca de naixement, vull dir... Sí, era la meva comarca de naixement. Eh, vaig sentir molt a gust, molt a gust, i també perquè vam tindre una experiència molt bonica de, de coordinació, de fer coses en comú. Eh, recorde que en aquell moment eh, es va restaurar l'orgue de, del Santuari d'Agres, i vam fer doncs, unes conferències i uns concerts d'orgue i uns encontres quaresmals. Mm, després la, la gent jove també en aquell moment eh, van preparar coses molt boniques. Mm, recorde que van preparar un, un campament especial eh, en, en la Font Roja eh, per xiquets del, del Tribunal Tutelar de Menors que jo coneixia. Recorde amb molt de carinyo també aquesta etapa. La veritat és que considero que ha sigut afortunat en, en les meves experiències. Sí. Mm -hmm. La seva trajectòria que mm, sí. Suposo que també serà una trajectòria normal, no?, en el sentit de a poc a poc anar, anar fent cosetes, no? Primer te toca en, un, en una localitat i després en una altra, coses així. Sí, és, una, és, un, és un aprenentatge, o sigui que cada etapa el prepara mm, per pa assumir la, la que ve darrere. Uh -huh. I pel que fa al, al fet que, clar, estem parlant de localitats xicotetes, a Minimarfull és exactament el mateix cas, i en l'Alqueria d'Asnar que diguem que com que són localitats tan menudes no n'hi ha un pàrroc per a un únic poble, sinó que són diverses localitats. Eh, això com, com se com s'organitza bueno, sí. i sobretot en els anys 80, que no era com ara que n'hi havia unes carreteres que actualment estan prou bé. Bueno, jo recordo que vaig fer molts quilòmetres en un R5, que va ser l'únic cotxe que, que vaig tindre, i, tenia que anar tots els, els dilluns a València a, perquè a formar part de, de l'equip de, del Consell de, de l'Arquebisbe, però bé, no, tampoc estaven mal les carreteres. Jo no, no recorde precisament això com una, com una dificultat, mm, bueno, perquè les havíem vistes en pitjors condicions. No? I, eh, ahir l'únic que era difícil per a mi no? era organitzar bé els horaris per poder atendre bé a la gent. O sigui, així vaig tindre un poc de desbordament d'activitat perquè vaig fer moltes confirmacions en, en Cosentaina, en Alcoi, en els pobles, en, en Ontinyent. I diguem que aquesta etapa acaba en l'any 1984, encara que serien uns poquets mesos, que és quan vostè eh, passa de, diguem, aquestes tres localitats de les valls d'Alcoi a la parròquia de Sant Mauro en la, en la ciutat d'Alcoi. Sí, l'arquebisbe volia que, que el vicari episcopal, que era el títol que jo tenia per, per coordinar aquesta vicaria, que preferentment preferia que estiguera en, la, en una ciutat més, més gran per, per a coordinar. I bé, pues, eh, va ser la parròquia de Sant Mauro i Sant Francesc d'Alcoi de la que vaig poder disfrutar molt poquet, perquè la veritat és que... Però bueno, mm, encara que va ser poquet el temps, eh, recorda molt a les persones que van col·laborar en la parròquia, a un grup de, de jovens que fa poc vaig anar a una festa de Sant Mauro i es vaig trobar ja casats i la veritat és que quan la relació amb les persones és una relació d'amistat, és una relació sèria, eh, perdura. A mi el que eh, més bonic ho trobo de tota aquesta trajectòria és que els llocs per a, per a on ha passat no han quedat diríem, com un capítol que ja ha passat i, i s'ha acabat, no? Uh, continuar tenint, tenint persones que, en les que tinc amistat i bueno, pues, em sembla que actualitzen totes aquestes experiències. Encara que ja dic, la de Sant Mauro pues, va ser molt, molt curteta, però també no vaig tindre temps de poder connectar amb, amb moltes persones. Uh mhm. -huh. De fet, Sant Mauro és, eh, diguem, és també patró del coi, no només Sant Jordi és el patró sí. del coi, Sant Mauro també també és patró de la localitat. Sí, i recorde molt la, la festa de Sant Mauro en, el, en els actes que celebren, el que eren els, els terremotos que van haver i com uh -huh. es fa el vot de, del patronatge de Sant Mauro. Sí, després també va ser el moment per sintonitzar en la devoció de la Mare de Déu dels Lliris i, de fet, en el meu, el meu escut episcopal eh, té un lliri en record d'aquesta advocació de la Mare de Déu de la meva última parròquia. Mm -hmm. Eh, ja que parla vostè del seu escut episcopal, eh, precisament seria als pocs mesos, no? estem parlant del 20 de novembre de l'any 1984, quan sí. vostè seria nomenat bisbe auxiliar de València. Sí. I vostè elegiria també no? com, a, com a lema Christus Vita Nostra. Sí. Eh, per, què, per què va elegir este, este lema i més endavant parlarem també de l'escut? Bueno, el, el, el lema és sempre com una frase curteta, que de alguna manera expressa l'experiència de lo que uno viu i de lo que uno voldria viure. I, bueno, pues, la meva vida, la centralitat l'ha tingut Jesucrist i és el que vull comunicar, no? Entonces, la Crist, i Crist com a vida, Crist eh, contemplat i eh, com, com el, que, el, que, el que dona vida, el que dona esperança, o sigui, sea, la vida com a expressió, diríem, del, de tot el millor que tenim, no? i després també el nostre perquè eh, té una dimensió comunitària. Jo no vull viure aquesta vida sols per a mi, sinó compartir-la en els demés. És una frase de Sant Pau, de fet no, no és una frase original meua. Mhm. Eh, molts bisbes elegim un fragment de la, de la Sagrada Escritura i eh, esta és una, una expressió de Sant Pau que a mi té pues, la, aquestes tres claus importants, Crist, la vida, en mayúscula, i la comunitat, el nostre, lo nostre. Molt bé. I encara que estem en la ràdio i a voltes siga difícil d'il·lustrar eh, imatges, en definitiva, eh, pel que fa al seu escut episcopal, a banda del, del lliri que, que ja hem parlat, què més, què més hi trobem? Eh, té un peix, i això és el que, si és de veres per ràdio, és difícil d'explicar si estiguérem en una pissarra i els xiquets ho explica i ho entenen bé. Eh, el peix és un símbol del credo cristià. Diu, què té que veure un peix en el credo cristià? Doncs pues és que el peix en grec es diu ichthys. És una paraula que té cinc, cinc lletres i la, les cinc lletres, si les posem com a in, cinc inicials de cinc paraules, és Jesús, Cristos, Cristo, fill de Déu, Salvador. Mesías, fill de Déu Salvador. I aquesta expressió que la dien els primers cristians en grec, eh, jo crec que Jesús és el Crist, el fill de Déu, el Salvador, eh, al veure les primeres lletres d'aixes cinc paraules posava la paraula peix, i cis, i entonces el peix va ser el símbol del, del credo cristià. Eh, jo per això vaig escollir esta, este símbol i el que és molt important és que la gent a voltes sí que quan faig aquesta referència recordo pel·lícules com Quo Vadis o Ben Hur, en la que apareix el, els cristians en moments de persecució que pintaven el peix en l'arena de la platja o en, en un lloc perquè els altres que veien que uno pintava el peix pues el reconeixien com a cristià. Mm -hmm. De fet, el, el, el peix és el símbol, diguem, podríem dir primigeni de, de l'Església Catòlica o del cristianisme abans de la creu. sí, sí. sí. La creu va ser més, tar més, més tardana. Este, el, el peix de, va ser... De, i, I després el crismon, que és eixa, el que la gent pensa que és una P i una X, que també està en el meu escut, que és ressaltar dos lletres de la paraula Crist en grec. El crismon eh, són les dues primeres lletres de la paraula Cristo combinades, que també és un símbol que apareix en, en el, les catacumbes i en, i en sepultures cristianes de la primera època. Uh -huh. I diguem que aquests dos símbols, combinats amb el lliri que hem comentat adés, serien el seu, el seu escut. Exacte. Uh -huh. Molt bé. Eh, tornem a aquest 20 de novembre de l'any 84, quan vostè és nomenat bisbe auxiliar de València per, per el papa Joan Pau II, si no m'equivoque, no? Sí. Sí. Uh -huh. eh, va ser eh, per el papa Joan Pau II, sí, l'any 84. Mhm. I vostè seria nomenat juntament amb Santiago García Aracil, no? Serien, diguem, sí, sí, els dos. dos um, uh -huh. bisbes auxiliars de, de València en, en el mateix dia i van ser ordenats el mateix dia. I bé, com recorda vostè aquest moment que suposa que per a vostè seria molt il·lusionant? Sí, sí, va ser un, una celebració desbordant, veure la catedral de València plena de gent, en una quantitat enorme de, de capellans que van concelebrar, celebrar, eh, vaig trobar a moltíssima gent del, del meu poble, gent de tots els pobles per els que havia passat, no? Hi ha un moment molt bonic, després de l'ordenació episcopal, eh, que el bisbe passa benedint a la gent per, per, la, per la catedral, no? pega una volta. I això de veure pues, mm, de prop als teus amics, a les persones que havien sigut de la teua feligresia, tots contents, mm, bueno, pues sí, és un moment pa, del que dóna moltes gràcies a Déu. Va ser un moment inolvidable, sí. D'una gran responsabilitat, també, perquè jo sabia que assumia un, una tasca pues, important. Eh, en aquest primer moment mm, tenia l'avantatge de ser bisbe auxiliar, per tant, treballar al costat d'una persona que recorde molt, amb molt d'agraïment, que era don Miguel Roca Cabanelles, era un bisbe pues, molt, molt savi, era un home molt sereno, eh, donava molta confiança, dir, em va donar la responsabilitat de, de la visita pastoral, sobretot per als pobles, i, i bueno, jo el recorde amb molt d'agraïment i amb molt d'afecte. Desgraciadament, quan apenes jo portava uns mesos fora de la diòcesi de València, va morir ell en accident, i així en la capella, fa un momentet, en la capella de, de Huelva tinc un quadre, un icono que em va regalar ell, en el Nadal precisament de, de l'any 91, quan jo vaig anar a, a Santander, a Santander i, i el considera un poc com el seu testament, perquè em va dir, querido Pepe, que descubras y conquistes toda Cantabria para el Señor y que la mirada del Señor te acompañe siempre. Va ser la targeta que em va enviar juntament en aquest quadre i, i als pocs dies va morir en accident. Entonces, eh, guarde precisament aquest record plasmat en, en aquest regal que em va fer el, pocs dies antes de morir. Uh -huh. I pel que fa al, al, al, al seu company com a bisbe auxiliar, pel que fa a, a Santiago García Brasil, quin, quins records pot... pues molts, molts records, diríem, de, de, de moltes coincidències que van ser molt, eh, molt entranyables. Primer, ell també va ser retor de Penàguila i de, i de Benifallim. O sigui, vam estar de retorn en, en diferents moments en els mateixos pobles uh -huh. i després el fet de ser eh, ordenats en el mateix dia i en la mateixa celebració doncs, ens ha donat sempre molta fraternitat. De fet, quan s'han trobat, ell després va anar a Jaén i finalment va ser arquebisbe de, de Mérida, Badajoz, pues, sempre que es trobàvem en la conferència episcopal i coincidia en novembre la festa, diríem, de, de la nostra, del nostre nomenament, pues, dinàvem junts o sopàvem junts i la veritat va, va crear molta fraternitat entre els dos. Mm -hmm. I vaig, a, eh, com vostè ha dit, no? des de finals de l'any 84 fins al 91, són molts anys en, en València, com... Quines tasques recorda, lo millor que al principi, no sé, serien a lo millor més complicades, més difícils o més il·lusionants? Bueno, la, la veritat és que el servis ve auxiliar no tens que prendre les decisions, diríem, més delicades, no? Eh, i, I, per lo tant, el que millor recorde és el que vaig a, a dependre i el que vaig disfrutar de la visita pastoral. Eh, la visita pastoral que fa que el bisbe estiga en un poble o en una pròquia un dia o dos dies, molt prop de la gent, visitant malalts en les seues cases, visitant inclús pues, algunes indústries, eh, mm, celebrant missa pels xiquets, pels majors, eh, fa que tingués un coneixement de la diòcesi molt, molt amable, fa que la gent conega molt al bisbe i que el bisbe acabi coneixent molt a la gent. I fonamentalment va ser esta, eh, és el record més... Que, que quan pensa en València pensa en la, en la meva experiència de visita pastoral. I també que l'arquebisbe em va encarregar treballar especialment, acompanyar a Càritas. I de Càritas pues, guarda el record de que en aquell moment eh, vam tindre que posar en marxa, eh, tant Santiago García de Sil com jo, vam anar a Itàlia a dependre un, un programa que es diu Proyecto Hombre, ara està establit pràcticament en totes les diòcesis d'Espanya, en aquell moment estava començant perquè començava el problema de, de la drogadicció d'una manera molt preocupant i pues, vam intentar que la diòcesis buscarà una resposta a, este, a esta situació i es va posar en marxa Projecte Hombre que encara, encara continua funcionant. Mm, per mi va ser això molt, molt important. I també la primera, la primera ocasió que vaig tindre d'entrar a una presó, precisament a celebrar una missa el dia de Nochebuena i bueno, es tenia un... Eh, obrir eh, els ulls a realitats que abans de ser bisbe pues, jo no, no havia conegut. Sí que és veritat no, que havia tingut el cas de no visitar millor barreres més desafavorides o altres coses que sí que li havien permès, permès haver vist aquesta realitat, però suposa que, clar, la presó o el cas del Projecte Ombra, estem parlant dels anys 80, eh, serien colpidores. Sí, sí, sí va, va, era, però va ser pues, això molt, molt colpidor en la realitat, però també molt il·lusionant poder buscar respostes i, i crear un servei com el de Projecte Hombre que ha ajudat a tantíssima gent uh mhm. -huh. i que segueix ajudant a tantíssima gent. Estem parlant dels anys 80, eh, pot ser a dia d'avui, en la crisi que hi ha, quan pensem en Càritas, estem parlant més no, el que seria el, el, el, el suport o l'ajut a gent que no té suficients ingressos, però en els anys 80, que encara que vaig al, el nivell de benestar no era com l'actual, eh, n'hi havia creixement econòmic, el gran problema dels 80 efectivament era la, el tema de la drogadicció. Sí, sí, sí. Jo crec que va ser el, una, una sorpresa trobar-se en aquest tema tan fort, però també molt bonic poder obrir, diríem, alguna porta d'esperança perquè n'hi havia moltes famílies que estaven molt angustiades i després també l'alegria de veure com alguns jovens es recuperaven perquè la veritat és que Projecte Home ha fet mm, que molta gent... Eh, és un projecte seriós. Eh, recorde que quan vam anar a Itàlia a conèixer el programa, eh, dos jovens ens van acompanyar a explicar el, el tema, no? I es van preguntar, bueno, i els xics que tenen el problema on estan? I van dir, som nosaltres. I bé, no?, amb este cas de, de gent que entenem que en aquest moment ja estaven rehabilitats i que ja, ja havien passat el seu problema, Eh, continuem en, en l'etapa de bisbe auxiliar de València. En l'any 89, eh, Santiago García Aracil seria substituït, no? I, i el substituiria un altre paisà seu, no?, que és eh, Rafael Sanus, que era d'Alcoi. Sí, sí, sí. Uh -huh. I... Bueno, eh, no sols paisà, eh, era, va ser, el, havia sigut el meu rector en el seminari i, jo, i, i professor, o sigui que és una persona que eh, ha tingut un paper important en, en la meva vida. I el que passa que vam estar molt poquet de temps treballant junts, molt poquet de temps. Un parell d'anys serien, no?, fins al 91. Exactament. Uh mhm. -huh. I, I vaja, o sigui, ja havien coincidit vostès en, en, en Moncada, no?, en el seminari, i se tornen a veure en, en València. Com recorda estos dos anys, encara que foren breus? O... Bueno, jo, jo recordo el, el, el de don Rafael Sanus, el record que tinc més fort d'ell, més que de, de bisbe perquè vam compartir poquet de temps, el recorde molt com a un gran professor, va ser un professor mm, bé, molt bo, i després com a rector, va ser rector meu en els últims anys que jo vaig estar en el seminari. I després era un feligrés molt important de la parròquia de Sant Mauro i Sant Francesc. Vaig conèixer els seus pares, els seus germans, em van introduir molt en la festa de, de, dels moros i cristians, en la festa bueno, en Alcoi pues, va ser el meu gran introductor en la, en la parròquia, perquè ell era feligrés. I després vaig tindre bueno, l'experiència trista no? d'estar de, de, de, en el seu enterrament precisament en aquesta mateixa parròquia. Eh, com a bisbes vam col·laborar en el Consell de Govern, però ell es va dedicar més a la ciutat i, i a coordinar més programes més directament relacionats pues, en l'ensenyament i de més, i jo vaig continuar en la visita pastoral. Però bueno, l'alegria de, de, de cooperar en una persona que havia estat molt, molt integrada en la meva vida. Uh -huh. eh, el fet de tindre com a feligrés a un dels seus formadors, això és una pressió afegida, és una tranquil·litat o, o simplement és, és un una fet? tranquil·litat, és una tranquil·litat perquè es converteix en un feligrés assessor. <laughs> y con, eh, en este caso, pues bueno, jo estava acabat d'arribar al COI quan eh, el trobo a ell en, en la feligresia i em presenta a la seva família, als seus pares i als seus germans, pues, per mi va ser com una, una ajuda directa molt important. Mm -hmm. I bé, vaja, aquesta etapa també acabaria, arribaríem al 23 d'agost de l'any 1991, i esta vegada eh, continuem amb Joan Pau II com a, com a papa, que és qui li promou ja a la diòcesi de Santander, és a dir, deixa vostè ja de ser bisbe auxiliar per a ser bisbe titular. Sí, això va ser un vot, un vot gran, perquè ja era, hasta aquest moment havia treballat sempre en València, en gent coneguda, i aquest nomenament pues, és a una diòcesis completament desconeguda per a mi. Uh mhm. -huh encara que lògicament són coses diferents, eh, quan va tindre vostè més nervis o com, quin considera que va ser el vot més gran? El de ser bisbe auxiliar a València o el de ser bisbe titular per primera vegada? Bueno, són dos, dos, dos moments diferents. En el moment de ser bisbe auxiliar de València, el, la, el vot va ser de, de ser bisbe. Mm, el ser bisbe auxiliar de València concretament va tranquil·litzar. Ahir el, el, el vot més gran que no esperava era deixar de ser, bueno, passar de ser capellà a ser bisbe. I, però el bo de Santander va ser mm, doble, no? Una, un lloc nou completament i ser bisbe titular que ja assumixes l'última responsabilitat. Ahir sí que ja eh, l'última paraula la tens tu en la diòcesis. I per tant és un, és, eh, estava possiblement un poquet més nerviós en aquest sentit, no? Tenia que assumir ja d'una manera molt, molt personal la responsabilitat de ser bisbe de, de Cantàbria, uh -huh. de Santander, que, que abarcava tota, tota Cantàbria. I com vostè bé dit, no coneixia en un principi, no. entenc que no la coneixeria massa, eh, ixa terra. Eh, com, com recorda vostè els primers moments i com, com, en definitiva, com es va poder organitzar per a fer-ho tot? Bueno, eh, jo, eh, primer, eh, que ara, ara mire l'experiència, va ser l'experiència més llarga que he tingut jo en tota la meva vida. Són 15 anys de bisbe de Santander. Per tant, ha sigut tot, tot una gamma d'experiències de, de, molt, molt enriquidores. No? Eh, lo primer jo que, que vaig fer és eh, visitar els pobles, tots els que vaig poder. El primer any em vaig... Eh, a mi m'agrada prendre la, me la mesura visitant els pobles, eh, sabent si estan lluny, si estan prop, si són grans, perquè eh, si és gran o xocotet, si és lluny o prop, no, no diu el mateix. Si és una Andalusia, per exemple, diuen un, po un poble xocotet i té 2.000 habitants. Jo sempre dic, però escolteu, això és molt gran, perquè el meu poble en té 400. Mm. Eh, I i en, en Santander pues, n'hi havia pobles xocotets que apenas tenien 10-12 persones. Eh, eh, era, és una població que en, en conjunt està molt dispersa per la muntanya i eh, té grans pobles com Castrodiales, Laredo, el mateixa capital, eh, però també té molts pobles, molts pobles xicotets. Mm, a mi el que em va deslumbrar molt de, de Santander va ser el paisatge, és una meravella, una meravella. I després, eh, que em van acollir molt bé, des del primer moment jo crec que vaig ser molt ben acollit, vaig trobar molt, molts bons col·laboradors, mm, persones que em van acompanyar a entendre la, la manera de ser. Eh, al principi per exemple, a mi em, pare, eh, em semblava que eh, són serios, no, no vol dir que no, no tinguen molts sentiments, però com que es expressen menys, i a mi em pareixia a voltes que era eh, tot massa silenciós, no? Se, feien falta més les campanes, el ruïdo, el, el soroll, no? Eh, però jo penso que em vaig adaptar molt bé, inclús a la pluja, que, que m'agrada, i, i, i, em penso... i després sobretot vaig tindre les experiències molt boniques de, de l'any 2000, em va pillar eh, en, en Santander, i vam fer moltes iniciatives per celebrar l'any 2000, el naixement del Senyor, i unes, algunes iniciatives pues, que realment m'han marcat. Primera, la de eh, fer grups de lectura creient de la paraula de Déu, eh, fer que la, que la Bíblia, l'Evangeli, siguera molt, coneguda per la gent i va ser una iniciativa que bueno, encara continua després de, de molts anys i per mi va ser un element molt bonic, això, veure com molts grups de persones fent grupets més xocotets de reflexió entorn a l'Evangeli. I una altra molt interessant, doncs, que la pobrea en cada lloc té un, una cara a voltes diferent. Allí ja vaig trobar en marxa Projecte Home, però li va aparèixer un altre tema molt fort, que va ser el, els malalts de sida. I, bueno, pues, la veritat és que la societat de, d'allí de Santander va col·laborar molt per fer una casa d'acollida de 12 habitacions. Vam trobar una, una comunitat que, que es farà càrrec d'aquesta casa. I, i bueno, pues jo penso que, que ahir vam treballar també en, en molta il·lusió. -huh. és, som, 15 anys són difícils de resumir. De resumir eh, en poques Molt frases. important també va ser tot el que va entorn a l'any jubilar de Santo Toribio de Liébana, que he tingut la sort pues, de que d'obrir la Porta Santa a tres, en tres ocasions diferents. És una, bueno, en Liébana es guarda la relíquia més gran que n'hi ha de la creu del Senyor. És un, a més, està molt ben contrastat per, un, per uns estudis científics que diuen que la madera realment és de, de 2.000 anys o més, eh, que, que és d'un ciprer, del, molt freqüent en Palestina. bueno, és un, és un aconteciment que precisament en abril d'aquest any que ve tornarà a celebrar-se en jubilar i jo vaig tindre ocasió de, de que en tres ocasions eh, vaig obrir aquesta porta. Recorde que vam anar des de la catedral de Santander a Santo Toribio, 140 quilòmetres caminant, eh, durant cinc dies en, en jovens, mm, no sé, moltes experiències molt, <laughs> molt entranyables i, i molt positives. La veritat és que han sigut 15 anys de la meva vida, jo vaig anar allí en 46 anys i, i doncs estàs en, en una edat en què el sents fort per treballar i, i la veritat és que penso que va ser una, una etapa pues, imborrable, com, com les altres, però bueno, esta va ser especialment important perquè era la primera ocasió en què jo era bisbe responsable de la marxa de tota una diòcesi. Uh -huh. Una altra de les iniciatives no, que se duria a terme durant aquests 15 anys que vostè està així relatant són la restauració de la catedral de Santander, no? Sí, sí, sí, efectivament. Eh, des del punt de vista d'obres, va ser la restauració de la catedral i del claustre, la, la reposició de les campanes també, que es van estrenar en l'any en l'any 2000 i sí, i la construcció d'algunes iglesies noves en algunes barriades. Mm, també va ser una experiència molt bonica, això, perquè quan jo prenc possessió de, de la diòcesis no vaig prendre possessió en la catedral, sinó en la cripta, i després vaig tindre que celebrar missa en una altra parròquia perquè la catedral estava tancada. La catedral tenia problemes des de l'incendi de, Santan de Santander, el famós incendi que, que va arrasar la tercera part de, de la ciutat, va afectar molt a la catedral, la van restaurar molt a pressa i tenia uns problemes que anaven desprendent-se alguns fragments de la pedra i, i va tindre que estar tancat un temps. Vaig trobar un arquitecte en el que vaig treballar molt a gust, molt a gust, i la veritat té molta col·laboració també de les institucions de, de Cantàbria. Uh mhm. -huh. I també una altra iniciativa que n'hi hauria seria la Pastoral de Sorts, no?, amb capellans en exclusiva. Com? Eh? La pastoral de sorts. Ah, sí, bueno, <laughs> sí, ahí comença una etapa un poc sorprenent en, en, este, en este camp. Pues és que va ocurrir que un seminarista eh, va quedar completament sort durant els estudis i, i bueno, em va preguntar si, si podria ser capellà. Bueno, després d'algunes consultes que vaig fer, li vaig preguntar a ell si ell estava dispost a, a servir i ajudar a les persones sordes que abans i el vaig ordenar i, i, i de la mà d'aquest de, capellà, que en este moment és párroco de Nuestra Señora del Silencio de Madrid, que és una parròquia especialitzada en atenció a persones sordes, pues, des d'ahir vaig començar a conèixer este món i en aquest moment, pues, des de la conferència episcopal, sóc el bisbe responsable d'esta pastoral. Mm -hmm. Està, és, és interessant, no? És, és curiós sí, la vida és així. Uno té algunes coses que ni, ni havies pensat mai, pues, bueno, la, la vida mateixa va obrint possibilitats i estic molt, molt content. Uh mhm. -huh. Després, quan parlem de Huelva, diré algo sobre la pastoral de Sorts que hem viscut este any concretament. Molt bé. Eh, precisament, no, eh, pel que fa al Museu Punts, l'etapa de Santander acaba, acaba en l'any 2006 amb una missa de comiat amb vora 3.000 persones, segons va relatar la premsa local. I el 17 de, de juliol del 2006 és ja quan eh, el nomenen bisbe de Huelva. Sí, es fa públic el, el nomenament, sí, el, el, set, el 17 de juliol, sí. Uh mhm. -huh. I bé, com recorda vinc a, vostè... Vinc a, a Huelva el 23 de setembre. El 23. Com recorda vostè el comiat i com recorda la rebuda a Sant Andrés i Huelva, respectivament? Pues, bueno, com tu dius, el, el comiat de, de Santander va ser molt, molt multitudinari. Jo mateixa em vaig sentir molt, molt sorprès de veure la, la catedral i el claustre, tot, tot, tot ple de gent, la veritat. després, un, quan es va acabar la celebració, pues una cua que no s'acabava mai de, de persones que, que venien a despedir-se i bueno, pues, molt, molt agraït, molt agraït perquè realment eh, van tindre una actitud molt, no sé, molt carinyosa, molt respetuosa i, i molt, molt multitudinària. I l'entrar a Huelva, pues, mm, pues mira, va tindre les característiques que, que té Andalusia. Andalusia és molt acollidora, Andalusia és molt festiva, eh, i la veritat és que des del primer moment em vaig sentir com, com, com a casa, no? Alguns em pregunten, però quina diferència més gran d'allà del nord fins al sud? i jo dia no, però jo sóc de la província d'Alacant que està enmig, no en el mateix anar cap amunt que anar cap avall. Tenim una, una personalitat molt oberta en una capacitat d'adaptar-se, jo penso que molt, molt positiva. I la veritat és que, bueno, mm, vaig trobar la gran diferència és que si les poblacions, la població estava molt agrupada. Eh, són pobles molt, molt grans i encara que el número d'habitants és semblant el número de quilòmetres, Huelva eh, duplica Cantàbria, té 10.000 quilòmetres quadrats, és molt gran en extensió, però l'avantatge que té és que la, la població està agrupada en pobles molt grans. Mm, per tant, eh, des del punt de vista d'atenció pastoral, té unes facilitats també majors, perquè en eh, la distribució del temps pots arribar a, a, més, a més gent. Uh -huh. Suposo que sí, ja no corre el que passava quan Pena Aguila al col·legi i, i Benifallim, que, que calia agrupar eh, retors per a, per a diferents parròquies, així eh, cadascú tindrà la seva localitat, no? Així ah, sí, n'hi ha parròquies de, molt numeroses, n'hi ha parròquies de 20.000 habitants, parròquies que... Eh, pues l'EPE, concretament, pues, que té més de 20.000 habitants passats, i la veritat és que té una única parròquia, en la que pues, hi ha multitud de grups i de, i, d'activitats. Sí, és una, la, però també Huelva té una zona, la Serra de Huelva, la Serra de la Fena, que eh, també n'hi ha pobles i aldees més xocotets, em recorda més el nostre, la nostra terra, el, el comtat. Uh mhm. -huh. Però la, majoria, la major part de la diòcesis eh, té poblacions molt grans. Podríem dir que si el paral·lelisme en Alacant és evident, la muntanya més pot ser més despoblada i el que és la, la, la zona... La costa, uh -huh. sí, així es concentra molt la gent en la costa i en el que es diu el condado, que és la, la Palma del Condado, Bollullos, part del Condado, eh, tots aquests pobles són pobles en, en, molt, molt, molta vida, amb molts habitants. Uh -huh. I a, eh, duem ja 10 anys en, en Huelva, que no, no són pocs i, i no sé. A banda del tema de la pastoral per a sots, que mos ha promès una anècdota que... Sí, Bueno, pues comencem per ahí, després eh, ens centrem més en, en altres coses de Huelva. Eh, lo de Sorts és que, bueno, com ha continuat eh, molt, molt unit a aquesta pastoral i en aquesta responsabilitat, enguany ha hagut un, un encontre nacional de persones sordes a Huelva, s'han reunit 225 sorts i 10 sorts secs. Eh, sí, sí. En, cada un en el seu intèrprete, perquè el, el sort, que a més és cego, pues, té que portar un intèrprete individual. I ha ordenat a un altre capellà sort per dedicar-lo a, la, a la pastoral de sorts. I ha sigut un moment de molta alegria per a ells, molta alegria, i, i va ser una, bueno, ho van organitzar, organitzar ells mateixos i va estar molt ben organitzat tant per la recepció dels viatges, l'estància, les activitats que vam, eh, que vam tindre i la veritat és que hem quedat molt, molt contents, tant per l'ordenació d'aquest nou capellà com per la concentració de tantes persones sordes i especialment eh, sordes que a més són cegos i que, que tenen que ser atesos també en un, mm -hmm en un intérprete individual. Bé, però, bé, eh, bueno, de Huelva jo pense que el que hi ha que subriar, pues, dos coses que em van sorprendre molt i és la Setmana Santa, la Setmana Santa tal com es viu en Andalusia i com es viu en Huelva, que és una experiència extraordinària que posa tota la gent en el carrer durant tota la setmana en una organització de, de passos i hermandats i cofradies que permetís que coneixes molt pront la, la ciutat. I després està també l'experiència del Rocío, que és una experiència pues, molt, molt singular, no? Quan eh, es calcula que en els tres dies del, dels principals del Rocío com passa alrededor d'un milió de persones per el, per el Rocío. I, i és un, una festa que moltes voltes es coneix soles superficialment, però quan estàs dins descobreixes una festa que té un, una devoció molt forta a la Mare de Déu que té un, unes arrels familiars molt importants, que crea un ambient de, fraternitat, d'alegria i de festa, que unís molt a, a, a moltes persones i el sents en un, molt acollit, no? Per, eh, vas visitant les diferents hermandats i, i bueno, pues, està la porta oberta, està el, el, el, la taula a posar i molt, molt bé, és una experiència molt, molt bonica. Mm -hmm un milió de persones al Rocío, això és probablement més població que la que tinga la província, no? Sí, el, el, el, el doble, el, el, el doble. Eh, però és que n'hi ha més de 100, més de 100 hermandats, inclús n'hi ha una de Brussel·les, eh, de Brussel·les, i pues, n'hi ha en Barcelona, Madrid, i, i després en, així redor de la província, pues bueno, de Sevilla hi ha unes hermandats molt mm -hmm. fortes, de Còrdoba, que fan la peregrinació més llarga a peu, eh, i, i és molt bonic veure el, el Rocío des de dins i des de les famílies. Mm -hmm. I pel que fa a la Setmana Santa, diguem, eh, per a algú com puga ser jo que el referent més proper seria el Cabanyal, suposo que les diferències en Huelva seran brutals. Sí, sí, molt, perquè eh, ja dic, és, està eh, des del diumenge de Rams hasta divendres sant, eh, tots els dies eh, per la vesprà la, la població està en el carrer i n'hi han 22, 23 eh, cofradies, bueno, no sols en Huelva capital, també en, en el Monte, en Allamonte, en el, eh, bueno, en la, la Palma del Condado, bueno, és, és molt forta la, la vivència de la Setmana Santa i la veritat és que l'esplendor, diríem, dels de passos, dels costaleros, eh, xiquets i jovens que estan en les bandes, eh, a mi m'impressionava perquè jo sentia des, de, des del meu despatx per la nit, eh, estaven... Eh, <laughs> sentia tambors i sentia cornetes des de, des de setembre pràcticament, eh, estava sentint, que és això, totes de les nits, pues, que en setembre comencen ja pràcticament a ensaiar i, i els xavals van de dilluns a dijous, per exemple, tots els dies i la veritat és una, una realitat que el permetís, si estàs prop d'ells, mm, conèixer molt era la ciutat. Uh -huh. eh, això ha sigut una experiència que molt, molt sorprenent, perquè mm, fent-te propera a aquestes hermandats i a les parròquies, entre una cosa i l'altra eh, acabes coneixent eh, molt pront eh, a, a tota la ciutat. Mm -hmm. Molt bé, José, Pepe, Josep, eh, estem arribant ja al final del nostre programa. Com que diguem que eh, eh, la casualitat ha volgut que este programa s'emeta pràcticament en Nadal, per a, per acabar este programa, algun desig especial de cara a este Nadal de 2016? O... Sí, bueno, Nadal sempre eh, és un moment per va desitjar-nos eh, pues que que la, que de, de Jesús xiquet, nascut a Belém, pues mos, faja un, mos doni un, cor, un cor més tendre, un cor més, més obert, un cor més il·luminat, perquè puguem posar llum en la nostra societat i que puguem, com diu el papa eh, francès, fer la revolució de la tendresa no? en, enmig d'aquest món. Jo estic més pillat enmig d'aquestes activitats de, de, de Nadal, molt, molt entranyables, eh, pues, no sé, eh, una costum que m'ha trobat en Huelva molt bonica és que el dia de Nadal el bisbe celebra la, la missa en la presó. Eh, hi ha una presó mm, més de mil, més de mil reclusos eh, en Huelva i, i la, el dia de Nadal o sigui, celebra mitjanit en la catedral, però el dia de Nadal la celebra en la, en la presó. Demà mateix pues, doncs, aniré a dinar a un, a un comedor social, que també comedor social verge de la Cinta, que és la patrona de, de la ciutat. Eh, bé, vaig recibir la llum de Belén que porten els descaus a, a la ciutat. Mm, molt bé, o sigui, pues doncs jo desitge que tots els que es, sent en este programa, en aquesta zona tan entranyable, el Nadal el tinc unit també pues, a Benimarfull, a la nit de, de Nadal a Benimarfull, eh, estaré per ahí en torn a cap d'any mm, algun dia i bueno, pues, en enmig d'aquestes muntanyes pues, que, que la llum de, del xiquet de Belém il·lumine totes les famílies i especialment els que passen en, per alguna dificultat.